Kamusta mga kasikad? Welcome back sa ating channel. And for today's video ay re-review natin ang specifications, components at suggested retail price ng Merida Big 9 2021 model. Nga pala, out sa iyo JM Katigbe. At kung bago ka lang sa channel ko, ako ay gumagawa ng iba't ibang bike related videos kagaya ng bike reviews, bike trips at iba pa. So don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ina-upload ko. Frame Ito ay isang cross-country hardtail na mountain bike raised Light 61 aluminum ang material na ginamit. Smooth welding na rin sa mga connecting tubes, naka-internal cable routing na rin ito, at tapered na rin ang head tube. Standard threaded type naman ang para sa bottom bracket tube at non-boost o QR release ang rear hub mount. Meron na rin pala itong mga integrated mounts na para sa fenders, rear rack at kickstand. So ang available na frame sizes nito ay from small to XL. Mapunta naman tayo sa kanyang paint job. Metallic ang frame at glossy naman para sa decals at brand name. Meron lang itong tatlong color variant na mapagpipilian. Itong teal blue with orange fork, anthracite black at blue. Fork sa front suspension ay SR Santur XCR32 air-type suspension ito with turnkey or manual lockout. 100mm naman ang travel na kanyang stanchion, naka front arc, non-boost o quick release ang hub mount. Shifter 1 by 10 speed ang kanyang setup kaya wala itong shifter para sa kanyang front derailleur. At ang para naman sa kanyang rear derailleur ay Shimano Dior M4100 for 10 speed. Next is ang kanyang rear derailleur, Shimano Dior M5120 model Shadow Plus with clutch system na 10 speed. brake set. Sa kanyang brake lever ay Tektro M275 na hydraulic, ganon din sa kanyang disc caliper na dual piston, at sa kanyang disc rotors naman ay Shimano RT10 ang model na naka-center lock. Crankset sa kanyang chain wheel ay Shimano Jor M5100 1x with 32 teeth ang size na kanyang chainring at 170mm naman ang length ng crank arm. Halotech na rin ito na Shimano UN100 ang model ng bottom bracket. Cassette and chain Shimano Jor M4100 with 11 to 4060 na 10 speed para sa freewheel at KMC X10 naman para sa chain. Wheel set Merida Comp CC na double wall alloy with 32 holes para sa spokes ang rim nito. Shimano TX505 ang model ng front at rear hubs. Ito ay alloy na, non-boost at center lock. Sa gulong naman ay Maxxis Icon na 29 x 2.20 ang size. Components So sa mga components naman na kinabit kagaya ng seat post, saddle, handlebar at stem ay Merida Comp CC at puro alloy na ito. Weight Sa kanyang timbang ay 28 pounds o 12.6 kilograms. Price So dito na tayo sa kanyang SRP Unahin muna natin ang Big 7200. Ito ay nagkakahalaga ng 34,000 pesos. At ang Big 9200 naman ay nasa 35,000 pesos. Mga kasikad, ano sa tingin nyo? Sulit ba itong mountain bike sa kanyang given price? So let me know sa comment section below. Sa aking opinion, sulit na sulit ito kasi halos wala ka nang i-upgrade na parts. Pero iba-iba naman tayo ng preferences. Maybe ang iba sa inyo mag-upgrade to 11 speed or magpalit ng brake set or mag-upgrade din ng fork sa mas magandang brand at model. Pag-comment na lang din kung ano ang inyong una na papalitan na part sa bike na ito para malaman ko. At hanggang dito na lang muna ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at ride safe lagi sa daan.